21, suelta el miedo, abraza la fe. intensamente. Solo viven aquellos que luchan. Rival más fuerte tu mente. Siente, Suelo como mariposa, pico como abeja. Por aleja, atrevese a vivirla. Fruto de nuestra palabra, consecuencia de nuestros actos. Exacto, agradecido, bendecido por lo que tengo. Te digo, prohibido esperar que las cosas puedan suceder Oras por lo que quiero, conmigo quien quiera, escucha a mí quien pueda. Agradecido. que la cosa puedan suceda Oras por lo que quiero, conmigo quien quiera, mi que pueda Agradecido, bendecido por lo que tengo, te digo Prohibido esperar que la cosa puedan suceda Oras por lo que quiero, conmigo quien quiera, mi que pueda Agradecido, bendecido por lo que tengo, te digo Prohibido esperar que la cosa puedan suceda Oras por lo que quiero, conmigo quien quiera, mi que pueda de coraje Fibra milagrosa, fe me hizo más fuerte Cada derrota, no renunciar sirvió a valorarme Conocerme, quédate en mi memoria, en mi recuerdo Donde nadie te toque, cada vez que te busque Pueda acolcharte mi corazón puede matarlo si quiere Pero guerrero